ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಇದು ಹಿಂದೂ ನ್ಯೂಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸುದ್ದಿ ಎಂದರೆ ಸೇವೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಪಿ ಸಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಇರೋ ಪಾರ್ಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ತುಂಬಾನೇ ಮುಖ್ಯ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಬಹುದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಿದೆ ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಲೋ ಮ್ಯಾಮ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸುಜಾತ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ವಾಕಿಂಗ್ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮೈ ಕೈ ನೋವು ಸೊಂಟ ನೋವು ಬೆನ್ನು ನೋವು ಆರಾಮ್ಸೆ ಇರ್ತೀವಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ ಮೇನ್ ಎಷ್ಟು ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಇದರಿಂದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೇದೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಶುವಾಗುತ್ತೆ ಮೇನು ಆರಾಮಾಗಿರ್ಬೋದು ನೀವು ವಾಕಿಂಗಿಂದನೇ ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಾ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀವು ಫುಡ್ಡಿನ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾರ್ಮಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಾಕ್ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ನೀವು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಾಕ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ವಾಕ್ ಎರಡು ಮಾಡಿ ಎರಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಓ ಕ್ಲಾಕಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಫೈವ್ ಓ ಕ್ಲಾಕಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಬದಲು ನೀವು ಯೋಗ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಯೋಗ ಅಂದರೆ ಅದು ಟೈಮ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ವಾಕಿಂಗ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇದ್ರು ಮನೇಲೂ ಸಹ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ವಾಕಿಂಗ್ ಬೆಸ್ಟು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ okay ma'am thank you hi sir good evening ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಾನು ಟಿ ಜಿ ರಾಮಪ್ಪ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸರ್ ನಾನು ಈ ಪಾರ್ಕ್ ಆದಾಗಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಆರು ತಿಂಗಳು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಈ ಕರೋನಾದಿಂದ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಇವಾಗ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ನೀವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾನು ಕೂತಿರೋದು ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಒಳ್ಳೆ ಆಹಾರ ವ್ಯಾಯಾಮ ಎಲ್ಲ ಮಿತವಾಗಿರಬೇಕು ಆಹಾರ ಮಿಹಾರ ವಿಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮಿತ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಒಂದಷ್ಟು ಓಡಾಟನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಅದೇ ಹೇಳಿದ ಅದು ಒಂದು ಯಾವುದು ಆಹಾರ ವಿಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇರಬೇಕು ಇತಿಮಿತಿ ಇರಬೇಕು ಜಾಸ್ತಿ ಆಹಾರನ ತಗೋಬಾರ್ದು ಆಹಾರನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು ಎಷ್ಟೋ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇರಬೇಕು ವಯಸ್ಸಾಗಿ okay sir thank you hello ma'am ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಉಮಾ ಅಂತ ನಳಿನಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನೇನು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಕಾಲು ನೋವು ಇದು ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಶುಗರ್ ಬಿ ಪಿ ಶುಗರ್ ಯಾವುದು ಬರಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಇರ್ತೀರಿ ವಾಕಿಂಗ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಬಿಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತೆ ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀರಿ ವಾಕಿಂಗು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎಷ್ಟು ಎಸ್ ಗಂಟೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮ್ ನಾಲ್ಕೂವರೆಯಿಂದ ಐದೂವರೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಐದೂವರೆ ಆರು ಗಂಟೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೊತ್ತು ಬರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಮನೇಲಿ ಯೋಗ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ ಅದೇ ಅಲ್ಲಿ ಮನೇಲಿ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀರಿ ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸರಸ್ವತಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಒಂದು ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಪೈನ್ ಫುಲ್ ಇತ್ತು ಈಗ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀನಿ ಈಗೇನು ತಾಪತ್ರೇನಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟು ನನಗೆ ಟೈರ್ಡ್ ಟೈರಾಯ್ಡ್ ಇತ್ತು ಈಗ ವಾಕೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಟೈರಾಯ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ವಾಸಿ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಆರಾಮ ವೆಯ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು ವೆಯ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಆರಾಮಾಗಿದೆ ಈಗೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮನೇಲೇ ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಇದ್ರೂ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಇತ್ತು ಮನೇಲೇ ಕೆಲಸದ ಕಡೆನೇ ಗಮನ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ವಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಒಂದೆರಡು ರೌಂಡ್ ವಾಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೂ ಬಾಡಿ ಪೈನ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆರಾಮ್ ಫ್ರೀಯಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡು ಫ್ರೀಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೋದು ವಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬೆಸ್ಟೇ ಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಬೆಸ್ಟೇ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜಿಮ್ ಥರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಆರೋಗ್ಯ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ okay madam thank you hello ma'am ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಳಿನಿ ಅಂತ ಮ್ಯಾಮ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸ್ದಾಗ ಏನೇನು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸರ ಒಂಥರ ಮಂಕಿರೋದು ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ಒಂಥರ ಆರಾಮು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ <laughs> ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಓಡಾಡಲ್ಲ ಮನೇಲಿದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ ವಾಕಿಂಗು ಎಕ್ಸಸೈಸು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೀ ಇರುತ್ತೆ ಮೈಂಡೆಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ಬೋದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳನ್ನೂ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವರು ಕೆರೆ ನೋಡೋಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಕೋಲಾರಮ್ಮನ ಕೆರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸಂಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಟೈಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಮ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಐದೂವರೆವರೆಗೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಐದೂವರೆಯಿಂದ ಆರೂವರೆ ಹೆಸರು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮುನಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಂತ I am age about seventy two years ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈ ಪಾರ್ಕ್ ಆರಂಭ ಆದ ದಿವಸದಿಂದ ನಾವು ಈ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಾಯುವಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸಂಜೆ ಮತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಸೈಸು ಅದು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಶಟಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ನು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನೆಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋವಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಭಾಳಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮುರಳಿಗೌಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಏರಿಯಾದ ಇವರು ಯಾರು ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ತುಂಬ ಶ್ರಮ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಕು ತುಂಬ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ ಈ ಏರಿಯಾಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಪಾರ್ಕು ಭಾಳನೇ ಸಿಟಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲೇಔಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಲೇಔಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಕ್ನ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಾಗಿ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಸಹ ಈ ಫಾಟ್ ಫಾರ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಇದಾಗಲೇಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಕ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಲೇಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಆಟ ಪಾಠಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ತುಂಬ ಶ್ರಮ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಇದು ಈಗ ಇದಾಗಲಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಶೆ ನಮ್ಮದು ಸರ್ ವಾಕಿಂಗು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಈ ಲಂಗ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಇದಿದೆಯಲ್ಲ ಜಾಯಿಂಟ್ಸು ಅದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಮನೆಗಳಲ್ಲೇ ಕುಂತ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ಹಂಗೆ ಇದ್ದೋಗ್ತಾರೆ ಬಂದು ವಾಹಿವಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಲಾಭ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ಮೋಸ ಪಡಿಬೇಕು ಅದನ್ನು ಇವಾಗ ಇವ್ರು ಕಲ್ಪಿಸಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ದಿದ್ರೆ ನಾವು ತಾನೇ ವಂಚಿತರು ವಂಚಿತರಾಗಬಾರ್ದು ಅದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬರ್ತಾರೆ ಇನ್ನೂ ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಇದು ಯಾವ್ಯಾವ ಇದಕ್ಕೆ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪೇಟೆ ಶಾಮ್ನಹಳ್ಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಕಟಾರಿಪಾಳ್ಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಈ ದರ್ಗಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿನ ಜನನೂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಐನೂರು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಇಟ್ ಮೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆ ಸಂಡೇಸ್ ಅಂತೂ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಯಾವುದು ಇದು ಪಾರ್ಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಟಾಗಿ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಹಲೋ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶಂಭು ಅಂತ ಈ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಬೆಸಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಓವರ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ತ್ ಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಗಿಡ ಮರ ಇರುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮನೇಲಾದರೆ <laughs> ಜಾಗ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಜಾಗ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಇನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸಂಗೆ ಏನೇನು ವಾಕಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇದೆ ಯೋಗನೂ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಒಂದು ವೆರೈಟಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯೋಗನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ವಾಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಏನೋ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಎಕ್ಸಸೈಸು ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ತುಂಬ ಸುಸ್ತಾಗಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಗಲ್ಲ ಈಗ ನೀವು ಜಿಮ್ ಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀರಂದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೊಬ್ಬರು ಗೈಡ್ ಬೇಕು ಸರ್ಟನ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇನು ಇರಲ್ವಲ್ಲ ಇದು advantage hello good evening sir ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ರಾಮಯ್ಯ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರು ಒಂದು ಅರವತ್ತಾರು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಆರು ಆರು ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ ಇದರಿಂದ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂದರೆ ಶುಗರು ಶುಗರ್ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಬಿ ಪಿ ಬಿ ಪಿ ಇದೆ ಸುಮಾರಾಗೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಬಿ ಪಿ ವಾಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ದಿನ ನಲ್ವತ್ತು ನಿಮಿಷ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಲ್ವತ್ತು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಶುಗರ್ ಇದು ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ಆವಾಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ಇದೊಂದು ನನಗೆ ಒಂದು ವರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾವುದೋ ಈ ವಾಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮಂಥ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರಿಗೆ ಇದು ವರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನಲ್ವತ್ತು ನಿಮಿಷ ವಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿ ಪಿ ಶುಗರ್ ಕೂಡ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಇದು ಭಾಳ ಇದು ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ನನ್ನಂಥ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಇಂಥ ನೋಡಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಇನ್ನು ವಾಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನು ಏನೇನು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೀವಿ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ನಮಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಹೇಗೆ ಅವಶ್ಯ ಅವಶ್ಯಕವ ನಮಗೆ ಅದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟೈಮ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಇದೊಂದು ವೃತ್ತಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ವೃತ್ತಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೀವಮ್ಮ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್ ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನು ಏನೇನು ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಹೊಸ ಹೊಸ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಏನೇನು ಬಂದಿದೆ ಜಿಮ್ಸು ಇವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವಯಸ್ಸಾದಂಥವ್ರಿಗೆ ಯುವಕರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಉಪಯೋಗ ಆಯಿತು ಆ ಜಿಮ್ಸು ಅದು ಇದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಈಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು okay sir thank you hello ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಿನಯ್ ಚಂದು ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಿಕ್ಷಿತ್ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಏಯ್ಟ್ ಏಯ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ಈ ಪಾರ್ಕಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗಿಂದ ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸತಿ ಬರ್ತೀನಿ ತುಂಬಾ ಆಟ ಆಡ್ತೀನಿ ಆಟ ಆಡ್ತೀಯಾ ಉಯ್ಯಾಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಅದು ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡೋದು ಆಟ ಆಡ್ತೀನಿ ತುಂಬ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹ್ಯಾಪಿನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಇಷ್ಟ ಗೇಮ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಉಯ್ಯಾಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಡೈಲಿ ಡೈಲಿ ಬಂದು ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಆಡ್ತೀಯಾ ಇವನು ಡೈಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರ್ತಾನೆ ನಿನ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಗೇಮ್ ಇಷ್ಟ ನಂಗೂ ಅಷ್ಟು ಉಯ್ಯಾಲ ಇವನ್ ಜೊತೆನೆ ದಿನ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಡೈಲಿ ಬರ್ತೀರಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಬರೋದಾ okay thank you hi madam good evening ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮೇಡಮ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೈವಲ್ಯ ವಿಮಲಾ ಅಂತ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ ವಾಕ್ ಬರ್ತೀವಿ ಒನ್ ಅವರ್ ವಾಕ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ವಾಕ್ ಮಾಡೋದು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಲೇಡೀಸು ಸೇರ್ತೀವಲ್ಲ ಸೊ ಸಿಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ತಿ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ಡೈಲಿ ಈಗ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋದರೆ ಹೇಳೋದು ಆಫ್ಟರ್ ಫಾರ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತೂ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಎವ್ರಿ ಪರ್ಸನ್ ವಾಕಿಂಗ್ ವಾಕ್ ಅಂದರೆ ಅದಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೈಂಡು ಸೆಟಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವತ್ತು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಇವತ್ತು ನಾನು ವಾಕ್ ವಾಕ ವಾಕ ವಾಕ್ ಮಾಡಿ ಕಾಲು ನೋವು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ ನನಗೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೀನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೋದರೆ ಹೇಳೋದು ವಾಕ್ ಮಾಡಿ ಡೈಲಿ ಒಂದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ವಾಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶುಗರ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಿ ಪಿ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ನಲ್ವತ್ತರಿಂದ ಈಗೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸೊ ನಮಗೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಓಸ್ಕರ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಲ್ಲ ನಮಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವೆಲ್ರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೆಲಸಗಳು ಅಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಹೆಲ್ತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ತಿ ಆಗಿದ್ದೀವಿ thank you so much love you so much I am also connected to Kaivalya thank you madam Lakshmi Venkata Lakshmi ಎಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಒಂದು ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ವಾಕಿಂಗ್ನಿಂದ ವಾಕಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಕಾಲು ನೋವೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ ಓಡಾಡೋದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮನೇಲಿ ಕೂಡ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಏನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಆಗಿದೆ ಗ್ರೌಂಡು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ದಿನ ಮೂರು ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಕಾರಣ ಅಂತ ಬಾಯಿ ಪಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇದು ಇದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಯಿತು ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಯ್ ಆಂಟಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಅಮೃತಮ್ಮ ಡೈಲಿ ವಾಕ್ ಬರ್ತೀರಾ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಡೈಲಿ ಡೈಲಿ ಡೈಲಿ ವಾಕ್ చేస్తారా ಪಾರ್ಕ್ వచ్చి ಡೈಲಿ ಫೋರ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ వస్తాను ಸಿಕ್ಸ್ ವರ್ಕು ಸಿಕ್ಸ್ నాకు దాని గురించి ఆరోగ్యం బాగుంది పర్వ డైలీ వస్తాను నాకు హెల్త్ పర్వ పర్వాలేదు ఏ అందరూ వర్క్ చేస్తారు ఏమీ పర్వాలేదు ఇంకేం చెప్పాలి మంచి ఆరోగ్యం కోసం వాక్ మంచిది అంటా ఉన్నారు ఇంకేమేమి చేస్తే మంచి ఆరోగ్యం చిక్కుతుంది ఇంకేం చేయాలమ్మా యోగా చేయాలా యోగా చేస్తే మంచిది ఇది చేస్తే మంచిది వాక్ చేస్తే మంచిది అన్నీ చేస్తే నాకు తెలిసిన మాట ఈ వాక్ చేస్తే మంచిది డాక్టర్ అయిన నాకు ఆపరేషన్ చేసుకున్నాను వల్ల అయితే ఇవి వాక్ చేస్తే మంచిది అన్నారు అది డైలీ వాక్ చేస్తున్నాను తిరిగి అది అంతా అది చేస్తున్నాను కొంచెం ఎక్సైజ్ చేతులకి అది చేస్తున్నాను థ్యాంక్స్ అండి ఆయన ఫస్ట్ నన్ను అవుదా అన్న ఆడు చూడి ಮುಂಜಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಆಡ್ತೀಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂಜಾಲೆ ಆಡ್ತೀಯಾ ಆಡ್ತೀಯಾ ಓಕೆ ಮಾ ಹಾಯ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪ್ರಿಯಾ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಆಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಟೆನ್ ವೀಕ್ಸ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಟೆನ್ ವೀಕ್ಸ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಯಾವ ಯಾವ ಆಟ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಜೋಕಾಲಿ ಇಷ್ಟ ಜಾಸ್ತಿ ಜೋಕಾಲಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತೀರಾ ಹೇಳು ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಿಘ್ನೇಶ್ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಚಿನ್ಮಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ನಿಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಟ ಇಷ್ಟ ನಾನು ಅದು ಇಷ್ಟ ಜಾರ ಬಂಡೆನಾ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇನಾ ಬೇರೆ ಏನು ನೀನು ಆಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ ಜೊತೆ ಬರ್ತೀಯಾ ಇಲ್ಲಿ ನಾನಾ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಬಂದಿದ್ದು ಒಬ್ಬನೇ ಬರ್ತೀಯಾ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ದೇವ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕಟಾರ್ಪುರದಾಗ ಇರೋದು ಇದೇ ಕೋಲಾರ ನಮ್ಮದು ಡೈಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಬಿ ಪಿ ಶುಗರ್ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಂದೈತೆ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀರಿ ಈ ಫಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬರ್ತಾವ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾವ್ರೆ ಹುಡುಗರಿಗೂ ಆಟಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ ಅನುಕೂಲ ಐತೆ ಕೋಲಾರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡು ಗೌಡ್ರು ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಕೌನ್ಸ್ಲರು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ ಜನ ದಿನ ದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾವ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸರ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆದಾಗಿನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿವಸ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ತಿರ್ಗಾ ಭಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ಭಾರ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀರಿ ಇವಾಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಒಂದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಅವರ್ ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಹೆಂಗ್ಸನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಹೆಂಗ್ಸನ್ನು ಇವತ್ತು ಬರ್ತಾವ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಏನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್ ಏನು ಮಾಡೋದು ಸುಮ್ಮನೆ ಓಡಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ ಮಾಡೋದು ಸಿಗ್ದು ಅಂತ ಮಾತು ಮಾತಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಬಾಧೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೋದು ಅವ್ರ ಬಾಧೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟು ಇನ್ನೇನು ಐತಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಆಹಾರ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಏನು ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ತಿಂತೀರಿ ಚಪಾತಿ ತಿಂತೀರಿ ಮಟನ್ ಚಿಕನ್ ತಿಂತೀರಿ ಮಾಮೂಲಿ ತರಕಾರಿ ತಿಂತೀರಿ ಎಲ್ಲ ತಿಂತೀರಿ ನಿಮಿಟ್ ಆ ನಿಮಿಟಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ ಆರಾಮ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀರಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಹಲೋ ಮ್ಯಾಮ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಸುಮತಿ ಅಂತ ಮ್ಯಾಮ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನೇನು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಮ್ಯಾಮ್ ವೆಯ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಈ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮ್ಯಾಮ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಈ ಪಾರ್ಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಐದು ಏಳೆಂಟು ವರ್ಷದಿಂದನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಗುಡ್ ಟೈಮ್ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅನ್ನೋ ಟೈಮ್ ಯಾವುದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ನೀವು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯೋಗ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್ ಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ವ ಟೈಮ್ <laughs> ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದಾದರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಂದ ಇಷ್ಟೊತ್ತವರೆಗೂ ಅಂತ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕೆ ಆಗಬೇಕಲ್ವ ನಮಗೆ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ ಫ್ರೀ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ thank you hi sir good evening ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸಲ್ವರ ಸಲ್ವರಾಜ್ ಅಂತ ಸಲ್ವರಾಜ್ ಅಂತ ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಆಟದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗೂ ಇದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲ ಬದುಕ್ಬೋದು ಹಾಗೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಗಳಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತಂತೆ ನಾನು ನೆನೆಸಿದ್ದೇನೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೆಲ್ತ್ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೋದಲ್ವ ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ಮನೆ ಅಂದರೆ ಅದು ವಾತಾವರಣ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾತಾವರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಗಾಳಿ ಇದೆ ಮರಗಳಿದ್ದಾವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಓಪನ್ ಏರಿಯಾ ಇದೆ ಸೊ ಹಂಗೆ ಹಂಗಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಶ್ ಗಾಳಿ ಸಿಗ್ತದಲ್ಲ ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಗಾಳಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಒಂಥರ ಏನೋ ಹರ್ಷ ಅನಿಸ್ತದೆ ಮೈ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮತ್ತು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಲ್ಲ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಅವಾಗಿಂದ ಸೊ ಇವಾಗ ಅದು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಒಂದು ಎರಡು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ಸೊ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದರಿಂದ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರೋಗ್ಯ ಪ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಕ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಫಿಸಿಕಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈ ಕೈಯೆಲ್ಲ ಆಶಾ ಅನಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸರ್ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ಮೇನ್ ಅಂದರೆ ಆಹಾರ ಭಾಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಆಹಾರ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನ ಅಂದರೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಇವು ಮೂರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮ್ಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಆರಾಮ್ಸಾಗಿರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸರ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸುದರ್ಶನ್ ಬಾಬು ಅಂತ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸರ್ ಇದು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಾ ವ್ಯಾಯಾಮ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಯೋಗ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಾದಮೇಲೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡೋದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದಾದ್ರಾಗಿದ್ದ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ವಾಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ದಿನದ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೇ ಇರಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯೂ ಅನುಕೂಲ ಇದೆ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ನಾವು ಯಾವ ವ್ಯವಹಾರ ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ಯೋಗ ಎಲ್ಲ ಯಾವತ್ತೂ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಆದರೆ ಇದಂತೂ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಇವಾಗಿರೋ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಇದನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗ ಇಷ್ಟೇ ಇವಾಗ ಕಾಂತರಾಜ್ ಸರ್ ಹತ್ರ ವಾಕಿಂಗ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಏನಂತ ಕೇಳೋಣ ಹಲೋ ಸರ್ ಈ ನಿಮ್ಮ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಉಪಯೋಗ ಇದೆ ಸರ್ ಆರಾಮ ಆರಾಮ್ ಹೇಳ್ತಾ ಆರಾಮಾಗಿರುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕೈ ಕಾಲು ಫ್ರೀ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೇನು ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಒಳ್ಳೆ ಥರ ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೇನಕ್ಕೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೀಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ವಾಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಇದು ಹೊಸ್ದಾಗಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ತೋಟ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಡೈಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರೋದು ಪವನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸರ್ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸರ್ ಇದು ಓಪನ್ ಆಗಿದ್ದಾಗಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಅಥವಾ ವಾಕಿಂಗ್ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ವ್ಯಾಯಾಮ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ವಾಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ ಮೈ ಎಲ್ಲ ಬರ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಮೈ ಭಾಳ ಭಾರ ಇತ್ತು ಮೊದಲು ಈಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್ ಆರೋಗ್ಯ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಹಾರ ಆಹಾರ ತಿನ್ನಬೇಕು ಲಿಮಿಟಾಗಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮು ಏನು ಬೇಕೋ ಅದು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಷ್ಟೆ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ತುಂಬ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುಮಾ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಆರೋಗ್ಯ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಫ್ರೀ ಆಗಬೇಕು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಫ್ರೀ ಆದರೆ ಒಬೆಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅನಾವಶ್ಯಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಲೆಗೆ ತುಂಬಿಕೊಳ್ತೀವಿ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ್ರನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಯಾರೋ ಎದುರುಗಡೆ ಇರೋ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ದೂರದಲ್ಲಿರೋ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅವ್ರು ಹಾಕಿರೋ ಡ್ರೆಸ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಸೊ ನಮ್ಮದೇನಿದೆ ನಮ್ಮ ಚೌಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಫ್ರೀನೂ ಇರ್ತೀವಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗೂ ಇರ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮನೆಯವರು ಆಫೀಸಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ನಾವೇನೋ ಕಾಫಿ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ರೇಗುತ್ತೆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಮೂರ್ಖತನ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಒಂಚೂರು ಕಾಫಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಒಂದು ಕಪ್ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರು ವಾಕ್ ಬರ್ಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಅವ್ರವ್ರ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ನಾವು ಬರೋಣ ವಾಕ್ಗೆ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಟೀನೇಜ್ ಮಕ್ಕಳು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗಿಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಈಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಬಂತು because of corona so online ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಸ್ಕೂಲವ್ರು ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮಗಳ ತಲೆ ಚಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ನಿದ್ದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು ಆರಾಮಾಗಿ ಅಮ್ಮ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಅವ್ರು ಓದಿರೋ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಗಳನ್ನೇ ಓದಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಳೆದು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ರಾಂಗ್ ನನ್ನ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮಗೆ ಇರುವಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಓದಿದ್ವಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಗಳಲ್ಲೇ ಓದಿದ್ವಿ ನಾವು ಸಾಧಿಸಿಲ್ವ ನಾವೇ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವುಗಳೆಲ್ಲ ಸಾಧಿಸಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೊರೆ ಹಾಕ್ದಿರ ಬದುಕ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ದಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕೋ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಏನು ಮೇಡಮ್ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಊಟ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಊಟ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಏನು ಬೇಕು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಓದಿಲ್ವಾ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಾಧಿಸೋರು ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮೆಂಟಲ್ ಪೀಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಫ್ರೀ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾದಂತಹ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ತಲೆಗೆ ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಸಣ್ಣ ಇದ್ದೀರ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸಣ್ಣ ಆಗೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನಿರೋ ಹಾಗೆ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಸುಮ ಸುಮ ಆಗಿನೇ ಒಪ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅಮ್ಮ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬರೇ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಗಂಡಸ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಸ್ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಒಂದು ಕಿವಿ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ನೀವು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ರೆ ತಿಂಡಿ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೀಟಾಗಿ ಡ್ರೆಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ರೆಡಿ ಏನೋ ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡಿ ಹೆಂಡತಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಆರಾಮಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಯಾಕಂದರೆ ಬಾಸ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನೀವು ಕೇಳಬೇಕು ನೀವು ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಗೊಂದಲಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ರಿಫ್ರೆಶ್ಮೆಂಟ್ ಏನಂದರೆ ನೀವು ಮನೆಯಿಂದ ಏಯ್ಟ್ ಅವರ್ಸ್ ಆಚೆ ಕಡೆ ಇರ್ತೀರಾ ಆ ಆಚೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ಅವರ್ಸ್ ಆ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರು ಇನ್ನು ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ cigarette coffee tea chit chat ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಆದರೆ ಮನೆ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಅಂಥ ಸೌಲಭ್ಯ ಇರಲ್ಲ ಒಂದು ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಏನಪ್ಪ ಮನೆ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಅದೇನು ಸೀರಿಯಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆ ಸೀರಿಯಲ್ಲು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಲ್ಲಿರೋ ಸೀರಿಯಲಲ್ಲಿರೋ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಬಂದು ಒಕ್ಕರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದು ಬಂದು ಈ ಹೆಣ್ಣು ಹಳೋದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಟಿ ವಿ ಮುಂದೆ ಸೊ ಆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ನ ಗಂಡ ಬರ್ತಾನೆ ದಬ ದಬ ದಬ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಗಂಡ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆ ಮೆದುಳು ಯೋಚಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ತಿರುಗಿಸಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಯಾವುದು ಬೇಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೆವೆಂಟೀಸ್ ಏಯ್ಟೀಸ್ದು ಅಮಿತಾಬ್ ರೇಖಾದ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಸ್ ಪಿ ಬಿದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಿ ಬಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗುನುಗುನಾಯಿಸಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ವಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಫ್ರೀ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಗಳಿಗೆ ಅದು ಅರವತ್ತು ಪ್ಲಸ್ಗೆ ನಾಟ್ ಅರವತ್ತರ ಒಳಗಿರೋರ್ಗಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಗಳೆಲ್ಲ ಅರವತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಆದರೆ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದರೊಳಗೆ ಲೀನ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಡ್ರಾಮೆಟಿಕಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದು ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸ್ತಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಭಕ್ತಿ ರಸ ಮೂಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಸೊಸೆನ ಬೈತಾ ಇದ್ದರೆ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೈತಾ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟಲ್ಲಮ್ಮ ಸರಿನಮ್ಮ ಇದು ಹಿಂದೂ ನ್ಯೂಸಿಕ್ ಸುದ್ದಿ ಎಂದರೆ ಸೇವೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಕಿರಣ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದು ಕವನ ಹರ್ಷಿತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು